Mr Marriott was not suspended. I was entitled to express my views. I was entitled to be consulted. Did you threaten to overrule I, I was, him? Did you threaten to overrule the, the him? I did not to overrule him. I did not overrule Derek. Did Lewis. you threaten to overrule him? I did do, you threaten and to I overrule acted him, Mr. Scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek. Did you Lewis. threaten to overrule Mr. Marriott? Him? Did you threaten to overrule him? Did you threaten in to overrule him? You're not answering the question. whether you threatened well, to overrule him, whether you threatened to overrule him. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μετσοδάκη μετά την... Ε, Έχω μιλήσει προφανώς. Τι σας είπε. Ε, τι να μου πει τώρα ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Εσείς τι του είπατε. Ε, τι, τι, να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να... Ε, τι, ο... Μάλιστα, καταλαβαίνω. Πιστέψω, πιστέψω δηλαδή ότι... Με... Αντιλαμβάνομαι. Θα κάνω μια ερώτηση στην οποία θα σας απαγορεύσω μια απάντηση. Τι ομάδα είστε, απαγορεύεται η απάντηση Εθνική Ελλάδος. Ολυμπιακός είμαι.